Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Khabar semua Salam sejahtera Salam satu Malaysia Brunei Singapura dan Malaysia Ok ini adalah video penutup Tentang setup SR Flip eh. SR Flip Di mana kita dah Belajar introduction SR Flip Dan kita dah belajar The teori Apa yang berlaku Di sebalik teori ni And then kita ada tiga contoh AUD Kanada GBP USD USD Kanada Setup SR Flip ni jarang berlaku Terus terang saya cakap Dia jarang berlaku But dia, Kalau dia berlaku Memang very very cantik Sometimes You kena tengok dekat time frame M15 Atau boleh jumpa dekat M30 Mungkin dia akan banyak kali berlaku eh So contoh yang saya bagi kat sini ada tiga saja USD Kanada, GBP USD dan USD Kanada. Kalau saya revise balik lukisan ni make sure bang. Bila you tengok chart tu think yourself sebagai big trader. Apa you akan buat pada market? Eh apa you apa yang jangan kita trade sebagai seorang trader. Kita kena trade sebagai seorang big trader yang boleh gerakkan market, yang boleh manipulate. The first thing, the first thing yang you akan tengok adalah cari dua support ataupun cari dua resistance. Bila you ada dua resistance apa you akan buat? You akan push price ke atas ambil stop loss dua resistance and then price terjun ke bawah. Okey, bila you ada dua support yang sama baris, apa you akan buat sebagai big trader? You akan break push price ke bawah, ambil stop loss dorang and then push price ke atas. Itu saja. Itu the most concept setup pasal fake out. Kalau you faham fake out ni, eh, itulah manipulation yang dibuat dia berulang-ulang oleh big big trader dekat luar sana jerung-jerung memang dia orang yang control market geng-geng uh, Soros and the gang ni dia orang ada banyak duit so dia orang boleh control market dia boleh main-mainkan market kerja dia orang adalah untuk memanipulasi retail-retail trader macam kita satu dunia eh, sebab mereka punya banyak uang berbilion-bilion so mereka boleh push price sana boleh push price sini tetapi mereka ada satu masalah iaitu masalah mereka adalah liquidity. Masuk liquidity tu maksudnya dia orang nak order besar, dia nak order sell besar, dia nak order buy besar tapi tak ada siapa yang nak isi dia punya order tu. So siapa yang nak isi jadi mangsa? Kita lah. Retail trader satu dunia yang guna macam-macam teknik. So jaga-jaga bang. Biasanya big trader dia akan sell besar-besar kat sini selepas dia buat a lot of manipulation kat sini. Dah semua kena, semua orang dah kena, semua orang dah kena. Last kali dia akan letak order besar barulah price stage contoh kat sini kita ada support support support you kena think bila you ada support support support apa akan jadi pada price price mesti pergi ke bawah pergi ke bawah ambil stop loss orang yang buykan support lepas buykan support price naik ke atas ok kat sini ada dua resistance apa jadi pada price think very simple price naik ke atas and then terjun ke bawah so kena tunggu kena tunggu tunggu tunggu tunggu so dekat sini manipulation telah berlaku manipulation telah berlaku fake out telah berlaku di sini R1 R2 lagi manipulation telah berlaku R1 R2 R3 sama baris so dekat sini lah final destination yang ditunggu-tunggu oleh big trader big trader betul-betul tunggu kat sini sebab di sini ada R1 ada R2 ada R3 bersama besar dengan S1 S2 S3 so price push ke atas laju ambil order and then price terjun ke bawah So kalau digunakan konsep MPL di sini pun juga adalah MPL maximum pain level. Maximum pain level kali ini dia ada dua tempat. Dekat sini pun kena, dekat atas pun kena. Siapa sell dekat sini kena, siapa buy dekat sini kena, siapa sell dekat sini kena, siapa sell dekat sini pun kena. So maximum pain level. So SR flip, SR flip is very very important. The most simple setup kalau you paling cantik bila ada S1, S2, S3 ni break and then ada R1, R2. Okay kalau ada R3 lagi cantik eh. Press push ke atas Cari game level ke atas ni Ataupun cari fake out level dekat this area Itulah kita nak Tempat kita untuk entry Ataupun you cari king dekat this area You cari king at this area And then you dah dapat tempat entry Yang mempunyai risk kecil Reward besar Reward besar sebab apa? Sebab kita follow Big trader Okay, kita kembali video seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh